<laughs> ¿Estás bien? <laughs> Menuda trampa, ha puesto el de 50 km. ¿vale? Dios. Las putas zarza! Hostia, esta la he hecho yo. Esta bajada la he hecho yo, creo. Qué buena. no me agarra a mí bien, porque esto Oh, sí. Vale, vale, vale. Vale. Aquí hay que meter recto, ¿eh? Vamos a esperar a Luis, José. A esperar a Luis. <laughs> Piedra. no luego ¡Hey ¡Ey, Pepe! ¿Qué pasa? ¡Para, para! ¡Para, para, ¿Qué dices? ¿Qué estás haciendo? Pegando fuego. Loco. de allá Arriba de allí. No va, va. Esto jodido para bajar, ¿eh? Está guapo. Tírate una. ¡Ahí te vienes con nosotros. parece una montaña rusa, loco. ¡Oh! ¡Qué buena!